Hej! Hej! Jag eh, står här med Marcus från Arduino som är baserad i Malmö. Ja. Men vi är på bett i London. Exakt. Och du är i Intelmontern. Ja. Och har en eh, mängd saker som ni håller på med i Malmö här. Vad, är, vad gör ni Arduino i Malmö? Arduino i Malmö är ansvar för education, så för att lära ut saker. Och det vi lär ut är då förstås programmering, som är C-programmering som Arduino använder som sitt språk. Ja. Och då elektronik förstås. Ja. Och det vi, det vi vet att från början, för vi har kört det flera år nere i Spanien redan på spanska, det är att barn lär sig mycket lättare programmering när de ser riktiga resultat i det riktiga livet. Så liksom, istället för att ha en siffra som ändrar sig i en monitor, vi har en lampa som tänds. Sen går det går vidare till att ha motorer och robotar som rullar runt och sånt. Så att man kodar i Arduino-miljön ja. och man ser utfallet i robotiken och på Arduino och med sensorerna och Exakt. så vidare. Ja, och så se till så att barnen förstår exakt vad som händer så har vi en hel online-miljö där vi har allting upprörd i teorin bakom det. Så i Arduinos eh, webbkontext där hittar man mjukvara och steg-för-steg-guider och Exakt. alla den typen av och saker. dessutom också har vi en träningsperiod för lärare. Och det här, för CNC-kittet är producerat för att säljas i ett helt klassrum. Okej, okay. så ni har en låda alltså? Ja. CTC eh, 101? Och vad innehåller... Eh, kan jag ta fram den här? Ja, den är tummen ja. ja. Den, eh, den innehåller en massa olika sensorer och grejer. Ja. Helt full av... Sensorerna är nog för att täcka alla 26 projekten som finns i CTC. Okej, okay, så det finns 26 projekt, ja. en basplattform och så alltså en mängd grejer som man liksom Exakt. kan programmera och bygga och så. Och det är designat för en klass av 20-25 studenter, som normalstorleken. Och vi ger dem då sex stycken Adreno 101s vilket garanterar att, och det gör att vi kan ha sex projekt i taget rullandes. Och strukturen på kursen vi har online är byggd kring att de gör de här sex projekten högre och högre nivå varje gång. Okej, okay, så man börjar ganska enkelt. Ja. En liksom, grundgrej och så kommer det på mer och mer sensorer, större och större projekt. Ja, ja. Kan göra mer tokiga grejer. Och de sista grejerna är då att de har robotar som de styr från mobilerna och liknande. Eller den här SAS eh, som vi kallar den här borta, det är som en Tamagotchi. Den här? Ja, så om du skakar honom nu ser du att mätaren här går upp för du ska, han, han, han tränar som du ah, säger. Ah, han, behöver, han behöver träna sig. Så ja. om jag skakar honom här, ja. då tränar han ordentligt. Ja. Och om, det, om de tänder ljus här lite mer så kommer hans ögon öppnas och då förlorar han sin sömn. Ah. Han är så ah. mörk där just nu så han sover hela tiden. Ah, så man behöver hålla koll på honom här. Ja, exakt. Han, ja. De, de, de, här använder för att träna honom för koncept. Så den ja. sista delen är rätt avancerat. Vi pratar om bluetooth. Och det är rätt så höglevande saker. Men innan dess lärde de om robotik förstås och om analoga sensorer och digitala sensorer. Och, då, och programmering kring det hela. Och eh, ni är baserade i Malmö? Ja. Och eh, alla de här grejerna, var får man tag på dem om man vill liksom... De får tag från, från vår hemsida. Vi har eh, det som ligger under Arduino Education. Ja. Där har vi med information hur man startar CTC och vi säljer vanligt fall till skolor och inte till individuella personer för det är meningen att ens klass ska köra det. Ja. Vi säljer också till en skola, kommuner ibland som kan sätta upp alla sina skolor. Men vi har kört mest i Spanien för tillfället och supportar nuvarande spanska och engelska. Men vi körde i Sverige ett tag faktiskt. Men eh, vi bytte över till engelska för det är den mindre Det är en större, större marknad. Det är större marknad. Absolut. Men för de som eh, tycker engelskan är okej att jobba med och ja. kan föreställa mig en gymnasiekontext till exempel. Ja, ja. Alltså, så är det här ett, en, en plattform man kan tänka sig. Självklart. Alltså, det är skalat för 13 år uppåt. Ja. Och det gör ju att gymnasiet också gör det då. Men då blir det att man får köra lite fortare helt enkelt. För när vi körde med 13-åringar så är programmet designat för 19 veckor. Ja. Med då en vecka per konceptet för varje block och sen projekten nästa vecka. Ja. Men förstås, om man är äldre så kan man göra lite mer och då kan vi skala ner till 10 veckor eller liknande. Ja. Jättekul att höra om projektet. Ja, tack Tusen så mycket. Tack. Ja. Tack, tack.